Tänkte bara lite tankar och funderingar kring det jag pratat om nu. Vad ser ni liksom för problem? Hur ser ni, hur ser ni vi som människor, hur vi är? Tror ni att vi skulle kunna påverka fler till att göra bättre? Hur känner ni? Lite spontant så här. Det, det är väldigt bra eh, som du gör att ta exempel på där folk kan sätta sig in i att ja, just det, vi lever det faktiskt redan, vi kan bara göra det bättre. För som när man pratar automatisering så blir ju folk väldigt så här, mm, vadå robotar som ska göra mitt jobb och så fattar de inte hur, hur automatiserad deras tillvaro redan är. Ja, precis. Det är grymt att få folk att sätta sig in i liksom att det vi är på väg. Liksom, bibliotek är ett bra exempel på det du pratade om tidigare ja. också. Där folk, och där trodde man ju på allvar att vadå, ska vi låna ut böcker? Folk kommer ju stjäla hela biblioteken, det fattar ju vem som helst. Mm. Liksom. Och ja, det märker vi ju att det, så är det inte. Det är inte riktigt så. Trafikljus är ett jättebra exempel på något som är helautomatiserat. Som alla bara litar på. Som alla litar på. Ja, Eller, visst, visst stod det en kille i varje hiss och så här, kände in exakt när ja. planet var innan så man kunde stanna exakt. Liksom. Ja. Ja, det är en fråga vem som vill ha det jobb. Ivana? Uh, det som jag uh, har insett det är att uh, insikten om att det är den här vägen vi behöver gå allihopa, det uh, kommer till människor på väldigt olika sätt. Den insikten. Mm. Jag såg Eh, moving Forward som var totalt ögonöppnande. Den kom in i mitt liv uh, i en fas av dålig ekonomi, av uh, splittrad uh, familj och så vidare. Och jag tog till mig den tack vare den fantastiska musiken, tack vare hela historien. Men mina vänner, mina tre vänner som satt bredvid mig, som allihopa var sju år i snitt äldre än mig. De tog inte till sig. Nej. Inte alls. Mm. Och fråga mig inte varför. <laughs> Än idag, sedan 2011 när ja. filmen uh, visades på Biocapital, tre år senare, de är inte där. Mm. Så jag, jag sitter och liksom... Ja, min egna erfarenhet som jag har ungefär från samma sak när man pratar med folk om de här de här sakerna som vi har pratat om idag. Till slut så vi skapar allting så pass överflöd att vi slipper pengar till exempel. Det är väldigt, ett ganska svårt koncept för en person att bara så okej, okay, när han försöker liksom få mig att bli på hans sida nu så att nu, eh, nu blir jag lite anti direkt här. lite så här, jag skulle säga att de här grejerna som vi presenterar idag, det är ingenting som man blir övertygad av att det, liksom, det här det här måste stämma. Utan det här är någonting som man kommer fram till själv genom att fundera på saker, de här sakerna som vi pratat om idag. Så att vi vill inte stå här framme och säga åt er vad ni ska tycka, vad ni ska liksom ha för bild av hur den världen ni liksom vill ha. Att vi, vi ska försöka få er att ha våran bild. Utan vi vill egentligen bara försöka öppna upp sinnena, liksom få, få er till att tänka på ett annat sätt kanske, få en annan vinkel på hur det skulle kunna vara. Allt bara inte status quo. liksom, så som det är funkar inte. Det måste vi först komma in Jag tänkte bara kolla om det är någon som har någon tips för hur man kan få någon annan intresserad. För jag kan inte ens få min bror intresserad. Och det är liksom, man står och har diskussioner och han säger bara ja men så är det inte. Men han orkar själv inte ta in de där 40 timmarna av dokumentärer och bloggar. <laughs> Och, och han vägrar ju höra på resonemang också. Så liksom, hur ska man ens väcka någons intresse att fan kolla lite själv och läs inte Aftonbladet endast. Det finns, det finns en jättebra eh, relativt kort Youtube-video för din skull att titta på eh, som jag tipsade till alla andra i, i Psykes också innan det här som heter eh, Communicating RBE Concepts som är av Jen Wilding som eh, är en koordinator i USA i Sarkasröret som pratar om det här eh, en halvtimme hur man förmedlar ett sånt här budskap. Mm. Eh, så den rekommenderar jag. Eh, och det hon säger är i princip att eh, det som det mest beroende beteendet som vi har det är att ha rätt. För att i den kulturen vi är uppväxta i är det så extremt farligt att ha fel. Om man har fel så kan det få sådana extremt negativa konsekvenser. Så vi är väldigt måna om att ha rätt. Ehm. Eller en målvakt som man kan skylla på. Va? Någon att skylla på. Ja, ah, visst. Och, och, och, och vi skämtar lite grann i, i Sarkas med varandra så här. Men alla håller ju egentligen med om det vi säger. De vet bara inte om det. <laughs> eh, det jag, jag, kan ändå tycka att det ligger en viss sanning i det. För så som jag sa under min del om, om världen vi drömmer om. Att jag, jag har svårt att tänka mig att det är någon här inne som, eller någon någon annanstans som inte vill ha en värld där man är mätt, trygg, eh, säker eh, Eh, liksom man har tillgång till, man kan tillfredsställa sina behov. Så alla håller ju med om det här eh, egentligen. Och det gäller ju när någon är, när någon är kritisk mot det här och kommer med alla möjliga konstiga och, mindre konstiga argument så är det ju någon av de här grejerna de är oroliga för att de inte har fått tillfredsställt. Att de är rädda för att kommer jag behöva jobba jättemycket och alla andra kommer ligga och lata sig det är ju ingen rättvisa. Det är ju liksom en rättvisegrej. Eller kommer det finnas mat till mig? Eller eh, liksom säkerhetsdelar och, och, och hit, lyssna ordentligt och hitta den värderingen som de är o, eh, rädda för att inte kommer uppfyllas. Kommer jag vara, kunna vara delaktig? Kommer jag kunna påverka? Liksom? Vem tar besluten? Eh, det är liksom eh, man måste lyfta fram liksom och säga ja men jag håller med dig, det är jätteviktigt att vi alla kan vara med och påverka och det är därför som jag förespråkar en resursbaserad ekonomi. För där finns det inga strukturer och bestämda ledare utan alla kan ha tillgång till utbildning och kan utbilda sig inom det de vill och gå med och bidra direkt. Så det är den approachen som jag tror man måste ha. Jag hade hand uppe där. Det... Svaret är väl alltså, så som jag ser det lite som att akademia, vetenskap och även zeitgeiströrelsen i någon form ofrånkomligt är en form av religion. Jag gillar då, jag är ju själv med och försöker stödja zeitgeiströrelsen vars tanke är att man ska vara öppen för alla idéer. Men det är ju fortfarande att man har inställningen att man ska vara öppen för alla idéer. Så det är tro att få andra människor att tro vad man själv tror på. Att helt enkelt tro på den världsbilden du beskriver. Det är väl därför det är så svårt. Alltså jag vill inte ha folk som tror på det. Jag vill ha folk som förstår det. Jo, jo men det är ju alltså... Det är, väldigt, det är en väldigt stor skillnad tycker jag. Men jag förstår hur, ja, vad du tänker. Men jag menar att det, egentligen så är det ju en... Eh, man, man jo, men det är ju visst, det visst, det är ju ett försök att få folk att hålla med en. Det är ett försök att få folk att hålla med, ja. Mm. Jo, men för de flesta människor jag talar med, att de inte litar på mig, att de tror inte att det här kan hända. Mm. Så helt enkelt, de, de var bara, nej, då är det ordet tro, att de hoppar på idén helt enkelt. Mm. Om att det kan gå att göra den här världen. Jag, jag ser det mer som en ideologi, men visst, folk ja, är ju religiösa kring det också. Att det följer samma mönster som mycket annat kulturellt vi har Vi pratar en hel del... Ja, ursäkta. Så, jag bara jättekort här. Vi pratar en hel del om det just i säkerhetsrörelsen. Att vi är så himla duktiga på att dela upp oss i fack. Jag tror Mattias pratade om det förut. Och jag tycker det är så svårt, dumt att sätta att okej okay, jag är psychiatriker nu så nu måste jag säga nej till allting annat, alla andra organisationer, vad de nu kan ha, eh, ha liksom, som skulle kunna påverka mig. Men jag tänker varför, varför ska vi alltid behöva sätta det i någon slags slang? För mig är det mer viktigt själva det här tänket att man har ett, vill ta hand om planeten, vill vara hjälpa varandra. Liksom hela det här tänket som, som växer fram så explosionsartat nu när det går så dåligt för världen i stort. Det, det, med den här, det, Psyche står ju för tidsandan, the spirit of the age som man ska kalla Det, det är det här vi vill lyfta fram. Sen fast Zeitgeist är själva vägen för er eller vägen för mig. Det, det är inte det viktigaste tycker inte jag, utan det är själva den här att man börjar komma till ett globalt tänk lite mer så, tänker jag.